Belajar membaca dengan tiga suku kata tanpa dieja. Selamat belajar ya teman-teman. Menara, menara. Kenapa, kenapa. Ke sapa kesapa ke sana ke sana ke ladi keladi ti belati bejana bejana neraka neraka neraca neraca serasi serasi terasi terasi terapi terapi merapi Merapi Resapi Resapi Remaja Remaja Cemani Cemani cemara cemara melati melati berati berati ber berasa dirasa dirasa sarana sarana parana parana Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.